Esiet sveicināti Sports centra TV Latvijas virslīgas hokeja spēlē. Šokar Zemgale uzņem hokeja klubu Mogo. Savukārt eh, Mogo var eh, samazināt eh, starpību līdz Zemgalei LLU. Un pirmais iemetiens ir veikts, to izcīnījuši hokeja klubu Mogo pārstāvi. Zemgalē arī un šobrīd aktīvi cīņa. Un vēl viens noteikuma pārkāpums un minūte un 6 sekundes. Zemgalē būs iespēja spēlēt 5 pret 3. Hokeja kluba Zemgales pārstāja. To izdodas noturēt rīt eh, zonā. Un tās vieglas uzmetiens un vārti! No atlecošās rips eh, mēs redzējām, kā tika gūti vārti. Jā, nu lielais vairākums tika izmantots tieši tas, par ko arī eh, bažījās Oļiks Rokins. Spēles rezultāts atklāts. Minūte un 37 sekundes bija nepieciešams, lai pārspētu Henriju Anšu un mēs redzam uh, vārdu, vārdu guvēju. Niklau Biro, viņam šie bija jau septītie vārdi šajā sezonā. Kā tomēr redzam, jā, Anš atvēja ripu, tomēr, tomēr pirmais pie tā ir tieši Niklaus Birovs. Ripu jau steidzās Kristaps Millers. Un Vēl vienu vārtu un abi vairākumi ir realizēti. Priecājas eh, hokeja klubu Zemgals bārstāji un 2-0, 2 minūtes vien nospēlēts un eh, hokeja klubs Zemgale izvirzās vadībā. Jā, mēs redzam vārtu guvēju. Zemgales komandas sastāvā Rihardi Paškausku, kuram šie bija otrie vārti šajā sezonā. Uh, viņam arī ir 9, 8 rezultātus pilsvals, jā, un tīri vārtu priekš, neviena tur nebija. Un netraucēts, netraucēts e, e, Paškauskas varēja arī gūt vārdus. Ieiet zonā un visams moments, e, vai Petkus ir savā vietā un izgrūstīt vārti. Un Vilkots pret Gelaži diezgan ne, negaidīts Ančam. Un vārtī Ozoliņš gūst vārtus no nērtās nūjas puses. Pārspēc ir Reinis Petkus. Jānis Ozoliņš gūst savus septītos vārtus šajā sezonā. Sveicina komandas viedi Jānis Ozoliņš. Jānis Šietim tāda nekā situācija. Viens pats pret eh, gandrīz četriem un Vipu jau nonāk jau malāzonā un spēcīgs metiens un vārtī! Edgars Hugo Jansons! Spēcīgs metiens un jau ir pārspēc Renārs Kazanovs. Nu, un Jansonam šī ir trešie vārti šajā sezonā ar eh, vienu rezultīvu piespēli. Un redzam, laužās atgūst ripu un eh, vienkārši uzmet no ņemtienu līnijas un Kazānaus šajā reizē nebija glābējis. Lēnājumi vārdu pārsvaru eh, atpakaļ līdz diviem vārtiem, panākot 3 pret 1. Un vārtī! Tieši tas, par ko es tikko runāju, pēc Oskara Freimaņa metiena. Jāskatās, vai tur kāds pielabo. Izskatās, ka Raimons Vilkoits vai Vai tomēr tas... Tas tomēr varbūt pagājām atkārtumā, jā. Freimans, spēcīgs metiens. Un, un jau piestā pret trījiem, es nezinu, pret četriem varēs spēlēt. Un brīnumainā kārtā Freimanis kopā ar Kazānovu nosargā vārtus. Un atkārtojumā mēs šobrīd varam paskatīties, kā viss šis raisījās. Jā, nu, pašaizliedzīgi cīnījās Freimanis, uzņemot riku sev. Šajā trešdaļā abas komandas apmainījās vārdu gulumiem. Un, eh, un vārti! Nekļūdovs no vārtu priekšpārspēja Kazanovu. Zemgalē komanda atjauno divu vārdu starpību. Trešo reizi šajā spēlē. Nu, nekur tālu neizdodas aizmēgt Magā komandai. Un nekļūdām jau vārdu gums, tre, sanā, otrais vārdu gums šajā spēlē. Spēcīgi. Graudz ielīmē beigo stori un izgājiens un vārti! Kristaps Millers, devītie vārti sezonā. Nu, un arī Kazānaus kapitulē trešo reizi šajā spēlē. Un Kristupam Milleram ir jau piespēle, e, jau divas piespēles e, šajā spēlē, vārtu un divas piespēles. Būs rezultatīvākais spēlētājs. Jā, un Mani rādīja, kad dos tālāk uz otru pusi. Apmāni Kazānovu un... Eh, Rezultāts jau kļūst 5 pret 2. Un Bārti! Sestie vārti. Dengvēl uzatavā un Kurņīgins gūst savus sestos vārtus šajā sezdo, sezonā, un tie ir sestie vārti arī zem VLLU. Nu, nu, tagad pavisam vērīga e, situācija Mogau spēlētājiem, un minūtes pārtraukumu e, pieprasa Oļeks Sorokins. Uh, e, redzēs, ko, kādu taktisko risinājumu. Un vārti! Edgars Siksnis pārspēja Reini Petkus un Siksnim šie ir jau... jau astotie vārti. Es nezinu, Andris Siksnis. Andris Siksnis gūs eh, savus uh, astotos vārtu sezonā. Nu, rezultāts ir kļuvis 6 pret 3. E, eh, vēl 3 vārtu deficīts jāatgūst e, Mogo spēlētājiem. Jā, un redzam, Andris Siksnis realizē izgājienu pret Reini Petkusu. Kosovas spēlētājs. Jurijs Ziemiņš, jā, nu, nu tā izskatās pagaidām. Eh, Tiesniši rādīja Juri. 6 pret 3 uzvaru izcīnījies Zemgala Elalu.